こんにちは今日は2019年10月の5日明日が最終日この動画はおそらく最終回の1本前最後の夜の動画になると思いますここは JR 函館本線旭川駅この旅では一度もう通った道です旭川よりまず札幌に向かい札幌小樽の見物をした後明日最終回に備えるということになります 結局私の本当の大学の夏休みはただの1日10月の7日月曜日のみとなりそうです8月の1日から大学の夏休みは始まりましたが私は結局のところ試験が終わってから1日しか家に帰ることはなくずっとただひたすらに動画や、えー、他の関連の仕事を続けていたのでした、まあ、仕事というかね、まあ、遊びというかそれは微妙なところですけれどもともかく楽しいものであったことは間違いありません 今回の旅行で最初に訪れた時旭川は30何度、まあ、でもね朝晩のあのピップとかはもうすでに10何度台であの寒かったですけれども、まあ、でもまだね最初に来た旭川は暑かったんですがもうすっかり秋の装いです。 明日でこの旅は本当に終わりということになりますがでもねそんなに名残惜しいとかそういう気分は持ちませんねもうね2ヶ月とかねこれぐらいずっとずっとひたすら旅行してるとあのそういう感覚あのどっかに失いますんであのこれは別に私が YouTuber とかになる前からそうだったんですけど、まあ、また行きゃいいやどうせまた来るんだろう、まあ、そういうノリですあのいくらでもですねあの旅行っていうのはあの、まあ、体力さえあればねあのいつかお金もあの手にまたある時に行きゃいいと思いますんであの私も高校の時からねまあ別にまた 帰るけどまた次も来るさそういう気持ちで、え毎度の長旅を終えていたもんです懐かしく思い出しますまもなく出発と言っていますが乗り込む列車特急ライラック号札幌までおよそ1時間30分で着きますよしこれやっぱ楽だ 6両編成で運行されているライラック号指定席に乗るのも今回の北海道フリーパスはただなんで切符を用意しましたで指定席は確か3両か2両かな1号車2号車確かに3号車も指定席だったような気がするんですが、えー、そのうちこの1号車の指定席のみ、えー、座席の数が少なく、えー、車内の半分だけが、え指定席として使われているんですけどもなぜかここだけコンセントがついています当たり席です知ってる人が得をします特急ライ26号札幌です ここはデッキなんでねまだこういう風に音がするんですけども相当もう静か静か、えー、北海道の中でも多分一番静かに走る線路の一つじゃないでしょうかこの函館本線旭川札幌間特急列車でさっきも言いましたかね1時間半早いのなんのもうただ見ているだけで景色は過ぎ去りますが面白みもそんなにはない区間かないやでも面白いなもう過ぎちゃいましたけどね岩見沢と旭川の間すごく北海道らしい景色も広がりますでも今日はこの、ね、曇りですし 先通ってきた石極本線の方が景色もいいでしょうか今日はまた札幌で友達と待ち合わせをしています今通過した大朝駅に勤務している友達、えー、今日の朝仕事が終わったそうでして、えー、これからですねあの一緒に札幌小樽周辺などを見て回ることになっています いや札幌までは長かったけどついに着きました北海道にある唯一の大都市北の都札幌ですもうねずっとこういう風にこう心細い旅行みたいなしてきて、えー、ついに札幌にたどり着いた時の安心感ったらないですよこれはもういつもそうですからねしかしこの札幌市ですら結構寒いなこれ困ったぞこちらのドアが開きます明日の稚内稚内意外とあったかいんですよね でその友達に迎えてもらってですねあのラーメン共和国、まあ、ここ混んでるってイメージしかないんですがあの今の時間だったらば空いてると思いますモスバーガーで食べた焼肉以外ほとんど何も食べてないのでまあちょうどいいなんかね卵を食べ放題のところがあるってんで今回の貧乏旅行の趣旨には合うでしょうかごめんねこれねあでも無料か食べ放題じゃないのでもねやっぱりちょっと あのラーメンやっぱ高いよなと思ってやめちゃいましたねあのラーメン共和国ってのは私は出入りしたことは何回もあるんですけどあそこでラーメンを食べたことはありません街中のラーメン屋よりね高いような気がする石造りの伊藤ビルディングって書いてありますけどこれは銀行なのかな銀行とかね、えー、それから保険会社とかそういったものが並び駅を今線にしていますがこれから右の方に進めば北海道庁や石狩総合振興局などいろいろあります札幌駅の周辺は真面目な建物で固められています これはまあちょうどこの間ご紹介したあの天神とか福岡博多とかそこら辺に似てますけれどこれをもう少しまっすぐ行くと大通公園に出てえさらにその先がすすきの北海道一番の繁華街ですまず見えてきましたあちらが北海道庁あの汚いやつねえそれからここは違いますけれど札幌はね結構いろいろ細かい路地があの片側3車線の一方通行でぐるぐる回されたりして、えー、レンタカーで北海道札幌をぐるぐる回ると、まあ、結構面倒くさい思いをする人が多いようです 明治時代に建てられました確か開拓史時代から使ってる建物なんじゃなかったかな旧北海道庁と呼ばれる建物ですが現在も普通に道庁の建物の一部でして会議などに使われているそうですで来ましたこちらが大通公園です大通りよりも左側は 北洋銀行とかね、えーとね他の、ね、銀行、銀行、秋田銀行の支店もあるんだな、えー、郵便局などが並びます。やっぱりお堅い感じ。右側はこっちでも北洋銀行とか明治安田生命とかまだ最初ありますけど、まあ、この奥は三越とかですね、丸い今井とか、あのそれからまあ他にも、えー、なんかルイ・ヴィトンみたいなやつとかね、あのいろいろとこう雑多な感じの、まあ、庶民が好みそうな遊びの街という雰囲気に変わってきます。その境目が大通公園。庶民の街で何か、えー、火事などが起こった時に、えー、それを大事な なお国の施設の側へ持ち込まないようにと作られたのが、えー、名古屋でも 100m 道路と呼ばれておりますけれどもこの大通公園だということです。 あの一緒にね案内してくれているあの私の友人もこの話するのは何回目だと言われたんですけどもあのねあのこれはね私としてもあの自分で何回同じ話してんだろうと思うんですがあの同じことを何回も言うのは実は理由があってですねあの前々からあのずっと同じ話をしてても登録者があの前に話した時の倍とか3倍とかになって再生数もそれだけ増えてるんでまだこの話を聞いたことがない人がいるんだったら、まあ、もう1回やってもいいかなみたいな感じであの立て続けに2度も3度もはしないんですがあの昔からの視聴者の方はずっと同じ話 話を聞かされ続けることになることについてあの申し訳なく思いますであとですね、ちょっとどこでやってるのか知らないんですけど、多分札幌大通公園のどっか周辺なんじゃないのかなと思うんですが、あの今日はね、なんか水曜どうでしょう祭りみたいな、あ、違うんだ、違うんだ、別のところでやってるそう札幌だよね、でもあれね、札幌で、そう、札幌でやってるらしいんですけどね、あの水曜どうでしょう祭りってなんですけども、あのー、まあ、視聴者の皆さんがね、結構好きな方多いじゃないですか、行こうかなと思ったんだけど、なんか行くのに6000円かかるらしい、私実は あの話はいろいろ知ってはいるんですけど本物一回番組見たことないんでちょっとまあ行かなくていいですよねお金ないしなあのこういうね布袋というところに連れてきてもらったんですけどもあの道庁のすぐ目の前旧道庁のところにもねなんかこれあの観光客向けに1個整備されてるのがあるらしいんですがいつまでも夫婦円満 あ、補定か。布袋か。 <laughs> 補定っていうのがあるんですね。あの、補定草とかね、あの、そういう植物があの、そういう穴があったんで、まあ、そうなんですけど、あの、やばい、ちょっと量が多すぎるなんてもんじゃなかった。あの、大判の唐揚げ、もう、握り拳より一回り若干小さいかなぐらいの大型のものが、あの、7個も乗ってですね、940円でコストパフォーマンスはいいんですが、この後食べきれるのかなと、まあ、それはあそこの店に行く人は大半があれが出てくること分かっていってるわけですから、食べきれるでしょうけれど、世の中にあれを食べきれない人の方が多いよなと思いながらですね、 ねまあ味は素晴らしく美味しかったです最初わあ美味しそうと思食べてたんですが2個食べたところでですねあの7個あるうちの2個食べたところで少しお腹いっぱいになり始めてまだ5個残ってええー、と思いながらもあのとりあえず頑張って食べましたがあの美味しい思いはとにかくさせてもらいましたでももう半月ぐらいはね焼肉焼肉じゃない唐揚げは食べなくていいですねなんで半月かって言うとねあの 最初さっきあの半年ぐらいはいいって言おうと思ったんですけどから唐揚げ好きで美味しいんでいや半年もあの絶対食べないわけないなと思ってあの月に急遽切り替えたのでしたでもね頑張って本気出して食べたんですけどもあれ持ち帰りっていうのもできたらしいんですよね <laughs> あの食べ終わった後で見てみたらすみませんちょっとこれ箱詰めてもらえますかとか箱代20円もらって払ってですねそれで詰めてもらってきてああいやあれやりゃよかったでこれからはですね札幌市民の友達に 札幌を案内してもらって地元の人が見に行く夜景の素晴らしいところがあるというんでそこに連れて行ってもらうことにしましたいや助かりますよやっぱ地元の人の案内っていうのがね一番分かりやすいもんです無岩山の夜景っていうのが、ね、札幌では有名ですけど地元はあの観光客向けのところなんでそこには行かないみたいですね 地下鉄を降りてこれが丸山公園駅とバスの乗り換えターミナルです札幌にはねこういうものがいっぱいあるんですけどまあまあこうこんな感じで古めかしく昔の雰囲気が漂います、まあ、こんな感じ大きく古めかしいバスターミナルにまこういうふうにですねあれは JR 北海道バスなんで私の持っている北海道フリーパスで乗り放題となるわけですが、まこれがたくさんやってきて、まあ、他にもね、あのー、北海道中央バスとかの運行もありますけれど バスと地下鉄一体的なかなり便利な、交通です。でこんな道をずっと登っていくわけですが歩いてね、まあ、大体1キロぐらい本当はすぐ近くまでバスで行けるらしいんですが本数が少ないので手前の停留所まで行くものに乗りましたあのね、まあ、視聴者の皆さんは動画見てるから分かると思うんですけど私はハワイあんなにあのわけわかんない言い方してるのに1回もダイヤモンドヘッドには行ったことはないわけですけど あのダイヤモンドヘッドのね登るところもなんかこんな感じに似てるらしいですよなんかオーストラリアみたいですねオーストラリアの動画皆さん見ました見てないですね多分2万回ぐらいしか再生されてないから連れてきてもらったここが旭山記念公園です何を記念しているのか北海道札幌市の100周年を記念して1970年にできたんだそうですまあこれはね全部私の友達が今横でネットで調べてくれたことなんですけどもまずは見える夜景のご紹介北海道唯一の200万都市札幌最大の街です えー、これがですね、まずここにある観覧車、先ほどお伝えしました、えー、道内随一の繁華街、下から明かりが上がってます、すすきの、えー、左に少しずれれば、この間、えー、さっきかご紹介しました札幌大通公園のテレビ塔、さらにもう少し左に行くと、札幌市で一番高いビルがあります。確かそうだったはず、JR タワーホテル札幌、あの真下に札幌駅もあります。 見晴らす素晴らしい景色、えー、手前側にはですねでもこのように森が広がっていて札幌って結構ねあの森を大事にしながら開発をしてきたあの計画都市としてはあのかなり優れているそうですけれどもそういった町で、えすぐ左側にあるこれは丸山です この丸山の下には丸山動物園というのがあって、いや私もね、高校の時にあの彼は高校時代からあの札幌民でしたから、あの札幌のことをね、いろいろとあの教えてくれてですね、あの私が急行浜松でに来た時に出迎えて一緒に札幌の案内などしてくれたこともありました。もうあれからね、5年も経ちましたんで、あのお互いに早いもんだと、彼も多分早いもんだと思ってると思いますけどね。 えー、ともかく、まあ、早いもんだといえば、あのこの旅も、えー、早いもんで終わりと言いたいところですが、まあ、個人的にはものすごく長かったなと感じました。あの今すぐもう一回、じゃあ2週目もあなたしたいですかと聞かれたら聞かれたらば、すぐに、じゃあもう一回やりたいですとは言えませんが、でもね、いろんなところで自分の知識とか体力とかを使って私がやりたいような旅はできたんじゃないかなと思います。思えばこういうものが一番贅沢なような気もします。 あの世の中お金持ってる人ってのはいっぱいいますけどもあの体力のある人っていうのはね体力っていうのは特にあの一度失ってしまうと基本的にまああんま戻らないんじゃないかと思いますんでねあの年取ってる人なんかだとお金持ってる人はいますがでも全力疾走できる人はお金持ちの中にはどっちかって言えばもう少ないんじゃないですか分かりませんけど沖縄でねバスのダイヤが乱れていたから間に合わせるために走ったりとか えー、何キロも10キロもね、あの、松島の辺りを歩いたりとか、いろいろしましたけど、あの時は5キロしか歩いてないか。あのこういうことができるっていうのもねあの逆に体力のある人の特権でありますんで、まあ、ある意味では特権階級ですよその特権を今回の旅では十分に生かし、えー、活用することができましたそしてまたこの旅のそもそものテーマは夏休みが非常に貴重でありまた若いことも貴重であるということでしたが視聴者の皆さんもねあの言えることなんですがあのこの若さ、まあ、どんな人でもあの今が人生の残りの期間で一番若いわけですから えー、その若い期間をもう十分に本当に活用してほしいなというのが私からの、えー、動画とかネタとかそういうの一切抜きに個人的なメッセージです。じゃあこれで、えー、全てですね、えー、日本一周全行程の観光も終わりました。明日最終日はこの札幌より朝の一番列車特急宗谷号に乗り7時30分に出発して目的地最終目的地の稚内に向かいます。 あとあのすいませんなんか今みたいな、ね、あの終わりみたいなあのこういろいろ別にガチガチに固めて喋ってるわけじゃなくて思いつき喋っただけなんですけどあのお名残のメッセージみたいなこと言ったて申し訳ないですけどあの小樽めんどくさいなんならやめますねあの小樽運河とかね前にも見たしまあいいんじゃないですかあのもっとあの条件のいい時にあのまとめてしりべし地方はあのまとめていくということであのよろしくお願いしますあの日本一周はもうしたということですねこれでしましたよ日本一周です じゃあの今日の動画はここまでということになりますあのこれから先、えー、札幌で乗り換えた後あの私の友達の家に行ったりするんですけども、まあ、それに関してはあの交通費がかかりませんのであくまで地下鉄代の形状のみとさせていただきますその場所については非公開ですが明日の朝は札幌駅よりスタートしますのでよろしくお願いします明日が最終回ご視聴ありがとうございました